Formaatin palikat on tämmöinen viitekehys, joka auttaa sisältökonseptin tekijää varmistamaan, että, että kaikki eri osa-alueet on otettu huomioon, jotta sitten siitä sisältökonseptista tulisi mahdollisimman hyvä. Esimerkkinä siitä, että, että totta kai sisältökonseptissa pitää olla sisältöä, mutta siihen liittyy paljon muutakin. Toimitusta, mahdollista dialogia asiakkaiden kanssa, kaupallisuutta, jakeluteknologiaa, sen sisällön tuotantoa ja sitten vielä palvelua, eli, eli millä tavalla se sisältö tarjoillaan asiakkaalle ja missä eri kanavissa. Ja tätä kannattaa hyödyntää siinä vaiheessa, kun sisältökonsepti on vähän suunnitellut, käy nämä eri osa-alueet läpi ja katsoo, että omassa konseptissa on kaikki tarvittava mukana, jotta ei sitten tarvitse jälkeenpäin katua ja, ja palata ja huomata, että oho, konsepti ei toimikaan, ei ole otettu jotain osa-aluetta huomioon.